kar karya ƙarya duk yanayin da ka samu halin kaga kai gaskiya kar karya ka ga yaro uwan shi ta mai wasiya yaro kuma ya ji wasiyar uwan shi yanzu wannan dan fashi da suka zo suka ce wannan yaron kai kai yaro karami ko ba ta gefe guda sai koma gefe guda ya tsaya ana kwace kudin manya sai da kwace kudin manya sai aka ce mai kai ba kada kudi sai ce ina da kudi kana da me ya ce ina da kuɗi ina ke ce gashi sai ya fito zai ga kuɗi duka ya fi na sauran mutanen kuɗi mai ɗin yawa sai suka je suka gaya wa babban su babban yan kinafe babban yan fashi da makami suka ce kaji kaji kaji sai ya ce mishi ku kira mun yaro sai ya ce kai yaro yaya aka yi kuɗinka a ɓoye kuma kai yaro karami ne ma ba a tsammani da kuɗi a gurinka kawai a kasida aka yi an yi consider da aka baka biya kana da kuɗi me yasa kawai baka ta baka da sai ta a ce neman ilimi ne uwata ta tura ne kuma uwata ta mun wasiya ta ce duk irin mu'amalar da za mu yi da mutane ne mu gaskiya saboda haka yaya za a yi karin fari ma in fara karya. kawai karin fari ma in fara karya ni ku ta mun wasiya Wadannan fashi da makami sai shiru sai ce a da kwa kuɗin shi sa aka ka da masu kudi sai ce to jama'a ku shaida daga yau na kare wannan aiki na ta'addanci ya kama kayayyakin da suke barna ya kona sauransu ba suka ce wallahi mu ma mutu ba saboda rukun gaskiya da suka gani daga wajen wannan yara to mu rike gaskiya da irin mu'amalar da zamu bari mu shiga cikin littafin insha Allah